I ser ERO era un ERO de nulitat de manual. De manual. Això fa pensar si quan se va fer l'ERO d'una determinada manera no s'estava buscant ja la seva nulitat. I és més, s'està dient així que els treballadors i les treballadores i que els sindicats, els sindicalistes no ajudaren la negociació quan la mateixa sentència el que diu és que els treballadors i les treballadores representats per el seu comitè d'empresa van donar una proposta de reestructuració que va ser obviada per la part de l'empresa. Jo crec que se buscava, se buscava la nulitat d'Icero, se buscava l'excusa per a tancar Canal 9 i tot sap el que va passar ara. Ara se farà, se privatitzarà i se continuarà tenint una, una televisió als a l'abast dels interessos del Partit Popular. No facin demagotxa i diguen que no, que no volen tancar la Canal per a mantenir l'educació i la sanitat. Que jo no veig que així n'hi com plan alternatiu en el que se diga que la ràtio per xiquets va baixar o que se van a construir tots els col·legis que fan falta, o que van a deixar de, pre, de privatitzar tant els hospitals, la seva gestió, com les resonàncies magnètiques. Diu, és que ara, des de que diuen la veritat, els periodistes ha augmentat el xare. Pues vaya professionals. Pues vaya professionals. No se revelaven, perquè com compraven tots els mesos, no se revelaven. I diuen què bueno és o què malo és. I el, per la nit la nit ixa d'autos que es va fer la reflexió ixa impressionant, que era un cop d'estat i que van dir a la societat lo mal que havien estat actuant durant 18 anys, jo preguntaria a moltes d'aquestes persones com van entrar en Canal 9. Jo no estic content de que els professionals ixos hagin estat cara a la paret 1.800, 1.800 durant 18 anys. Vaya professionals. Vaya professionals. Vaya professionals. Vaja professional. Perquè si haurem sigut professionals, haurem dit, vostè a mi no me diu el que tinc que fer. Un professional això no ho tolera. A mi em fa molta gràcia, per no dir ganes de plorar, quan el senyor Rus parla de que aquests professionals perquè no han dit les coses. Mire, la llibertat és una qüestió relativa, perquè una persona és lliure sempre quan té les seues necessitats cobertes. Per això ells que eren els drets de segona generació, que són els drets socials. són viables quan els drets bàsics i de primera necessitat estan cobertes. Entonces és molt difícil quan tu no eh, s'arrisca el que el tiren al carrer la llibertat. El senyor Rus parla també de, de la crítica que s'ha fet als partits polítics. Clar que sí, per què? Perquè Canal no, no estava funcionant bé en molts aspectes, però el fet que se critique de com funciona un servei públic no vol dir que se vulgui eliminar aquest servei públic. Perquè nosaltres també tindrem moltes crítiques de com se du l'educació i la sanitat pública en aquest país. I això no vol dir que se tinga que eliminar ni la sanitat pública ni l'educació pública. I sí que és cert que ha caigut la publicitat, però se haurien de preguntar vostès per què ha caigut la publicitat. La publicitat encara no va caure perquè era un mitjà totalment no creïble, que no podíem ni veure. Després està tot l'altre, l'adorno. El tema de la llengua, el tema social, el... això és l'adorno tot. La llengua, el social i tot el tema però no és sostenible. La ruïna Canolo ha portat perquè estava sobredimensionat. I ja està. Qui té la culpa? Moratros que han col·locat 1.200. I això ho dic i ho mantinc.